Ya, selamat pagi semuanya. Ya, good morning, good morning, good morning, good morning. Jumpa lagi bersama saya Abang Studieto yang berada di kota Jakarta. Kebetulan saya lagi di Jalan Pemuda, ya. Yuk. Uh, mari kita lihat ya info lalu lintas di pagi hari ini tanggal 609 semoga bermanfaat kita keliling-keliling ya kota Jakarta yuk good morning good morning good morning all ini saya di depan Universitas Jakarta di Jalan Rawamangun Jalan Pemuda Nah di depan terdapat ya perempatan bebas kalau ke kiri itu ke Cawang ke Cililitan kalau ke kanan itu ke Tanjung Priuk kita ambil lurus ke arah eh, Pramuka ya ini jalan Pramuka dan di sebelah kanan halte busway Pramuka di sini biasanya jalurnya macet karena pertemuan dari Priuk, dari Cawang, dari Bekasi di sini ya. <coughs> Nah ini sahabat-sahabatku Jalan Pramuka termasuk wilayah Jakarta Timur Terdapat ya kanan kiri ini ya gedung-gedung eh, perkantoran pusat pemerintah ada Dan ada juga eh, perkantoran swasta Ataupun penginapan juga ada ya atau hotel ya dan dilalui jalur busway ya baik dari Pulau Gadung ataupun ke, ke kota ataupun dari eh, Tanah Abang ya bisa ya itu terlihat ya dari sebelah kiri sebelah kanan dan ini eh, empat jalur ya jadi dua jalur dua jalur ya terlihat uh, rame rame rame rame rame rame padat merayap baik KR2 ataupun KR4 ya Nah, iya, di sini juga terdapat pengisian bahan bakar atau Pertamina BBM ataupun ya bengkel-bengkel juga ada. Ya, good morning, good morning, good morning. Ya, kadang-kadang dari sini biasanya udah langsung macetnya parah ya. Ini uh, halte busway Pasar Genjing ya, eh Pasari. Ya, alhamdulillah ya tidak terlalu uh, macetnya tidak terlalu ya. Biasanya di sini parah banget nih, guys. Ini sebelah kiri kanan nih banyak ya ruko-ruko. Ruko-ruko ada fotokopi, ya ada makanan atau nasi padang ada. Nah, di depan ada rel kereta api ya. ya di sebelah kiri ini pasar pramuka ya pasar hewan peliharaan dan di depannya juga ada pasar pramuka untuk obat-obat ya alat kesehatan kita akan naik ya ke arah Menteng Sudirman kalau belok kiri ke arah Kampung Melayu ya kalau belok kanan ke arah Senen ataupun ke Priuk ataupun ke Ancol Aduh, terlihat nih ya. No, padat merayap, padat merayap, padat merayap. Ini flyover, flyover Matraman ya. baik KR2 ataupun KR4 ya padat merayap Ya, good morning, good morning ya sukses for you sukses for you sukses for you ya selamat beraktivitas semuanya untuk yang sedang beristirahat selamat beristirahat untuk yang belum mandi ya mandi mandi mandi mandi Oh terlihat ya uh, uh, macetnya ya padat macetnya beginilah nah, nih di Jakarta kalau bisa mah motornya jangan yang besar-besar guys biar eh, gampang bawanya kadang susah kalau lagi macet ini jalan tambak sahabat-sahabatku ya di sini terdapat ya pusat perkantoran swasta dan semakanan siap saji atau McD, e McDonald. Dan di depan terdapat stasiun eh, kereta api KRL eh, Manggarai ya untuk KRL Jabotabek ataupun untuk ke Bandara Soekarno Hatta di sini juga kadang macet ya ini ada pasar tradisional juga Siyon Manggaray. di depan nih ya di depan nih terminal bus lama ya Manggarai kiri ini ada juga ya rumah sakit rumah sakit agung ini si cantik nih di depannya di depan saya si cantik ini kalau belok kiri ya ke arah Tebet Kuningan bisa kita mau arah lurus ya arah Sudirman jalan-jalan pasar rumput <clears throat> Jalan Pasar Rumput, iya rame, penuh, padat. Nah sebelah kiri banyak ya penjual-penjual sepatu dari luar negeri asli. Barang-barang second, barang ori, ada buat peralatan olahraga ataupun sepatu ataupun bola ya bola sepeda ya harus sabar sabar sabar sabar mendengar jawaban terima kadang kebanyakan orang nggak sabar ya mobil udah besar udah totot sudah tahu jalannya kecil macet ya. ntar digebukin orang bisa tuh <laughs> ini masih ya jalan pasar rumput kadang si mobil itu tidak ngasih jalan ya buat kendaraan motor itu ya beginilah kalau di jalanan ya nah ini masih ya di jalan pasar rumput ini udah biasa ya macet-macetnya seperti ini polisi militer ya Jayakarta markas hmm. untuk cuaca ya cuaca eh, mendung mendung mendung tak berarti hujan La la la la la la la. Yeah, yeah, yeah, yeah. La la la la la la la. das cus, das Padat, padat merayap, padat merayap. Ya, lalu lintasnya masih padat merayap. Hmm, hmm. hmm. oh iya oh iya bongkar oh, oh iya oh iya bongkar penindasan iya lanjut nah, iya di depan terdapat uh, pertigaan ya kalau belok kiri itu ke arah Mampang atau Kuningan kita melu akan lurus terus ya ke arah Tamrin ataupun Sudirman ataupun ke Tanah Abang ya hati-hati jalannya bergelombang iya Oh, uh ya, oh ya, bongkar. <clears throat> ya beginilah sahabat-sahabatku ya lalu lintas di pagi hari hari Selasa ya tanggal 609 2022 mungkin untuk tahun depan berbeda ya atau berubah ya oh ya oh ya oh ya oh ya eh auto busway atau tosari iya kalau belok kiri ke arah blok M ya kita mau arah lurus ya ke arah aduh tanah abang ataupun pejernihan iya cukup nah kalau di atas kita ini ini jalan Jenderal Sudirman Jakarta Nih ya di sebelah kanan saya iya kantor HSBC. Ya di sini eh, lingkungan ya lingkungan perkantoran ataupun ada ya apartemennya apartemen oh oh ya oh ya oh ya bongkar ini <clears throat> eh, tahun 2022 ya Jakarta seperti ini mungkin untuk ke eh, lima tahun kedepannya ya perubahan lebih beautiful ini ya, Hotel Sangrila sebelah kanan sebelah kiri juga sama ya hotel juga di depan perempatan karet bipak ya kalau arah kiri ke arah Kuningan atau Mampang kalau belok kanan ke arah ke Tanah Abang padat merayap <clears throat> Ya beginilah pada nggak sabar jadi macet juga di perempatannya Sudah tahu lampu merah ya Allah begitulah Indonesia Nah ini jalan eh, pejompongan ya sebelah kiri ini kuburan karet pipa dan sebelah kanannya ini eh, kantor PDAM ini kalau sore ya pulang-pulang kerja sini macet dan hati-hati juga kalau malam sini eh, untuk penerangannya ya penerangannya kurang dan jalannya agak bergelombang sahabat-sahabatku ya ini ada halte halte imigrasi ya dan ada bank ya bank bank BC eh, bank apapun ada di sini ya intinya kantor pemerintahan ataupun kantor swasta ada ah, yang terus ada yang di bidang jasa ataupun lain-lainnya ya Nah iya di depan jalan penjernihan sahabat-sahabatku ini Jakarta Pusat cuacanya cuacanya ya tidak belum panas ya kadang-kadang ngeduk mendung-mendung bikin ngantuk mata iya hmm. dan saya tidak menggunakan uh, kamera GoPro apapun saya menggunakan HP jadul dengan HP jadul kita bisa ini jalan penjernihan ya Alhamdulillah tidak terlalu macet nih ya Nah di depannya dapat juga ya pertigaan kalau belok kiri itu ke arah Gatot Subroto atau ke gedung MPR ya dan di depan juga terdapat ya stasiun kereta api Pak stasiun Palmerah atau stasiun train train namanya di depan stasiun di mana manapun ya pasti ya, harga agak tersendat ataupun sering macet <clears throat> stasiun Palem Merah dan di sini juga ya ada halte nya ya halte Transjakarta nah stasiun Palmerah ini dari Rangkas Bitung dari Tanah Abang ataupun dari Kebayoran Ciputat ya Oh oh iya, oh iya, oh Iya bongkar. Iya, sebelah kiri ya ada pertigaan. Sebelah kiri ini ke arah Senayan atau ke Gelora Bung Karno, sahabat-sahabatku ini masih ya jalan tentara pelajar agak mendung-mendung dan sebelah kiri saya ini eh, lapangan tembak ya untuk atlet-atlet Indonesia berlatih tembak tembak menembak dan di sebelahnya terdapat Hotel Mulia jadi lewat belakang bisa depan bisa ya Hotel Mulia itu sangat luas ini juga kalau malam ya penerangannya nih kurang sini kalau sore biasa ya macet karena arah-arah pulang ini bisa tujuannya kan ini ke Pondok Indah Lebak Bulus Ciledug bisa di depan juga terdapat ya ngeluh pertigaan sama ke Gelora Bung Karno ya kita lanjut kita arah lurus Ya kita mau ambil arah ke pasar kebayoran lama aja. kalau malam gelap guys hati juga di depan juga terdapat ya di depan sebelah kiri ya pasar bata putih arah kanan kita pasar kebayoran lama dan terdapat juga ya stasiun kereta api stasiun kereta api Kebayoran Lama pasar tradisional Kebayoran Lama kalau pagi-pagi sih macet ya sampai jam 7 jam 7 sudah di boleh pada jualan di jalan ntar malam juga rame lagi hmm. kasih sahabat-sahabatku telah ikut bersama saya ya keliling-keliling loli pagi thank you thank you thank you thank you